आधे वर्ण का ज्ञान संयुक्त व्यंजन क श क्ष कक्षा क्षत्रिय त र त्र पत्र त्रिशूल ज ज्ञ ज्ञ यज्ञ ज्ञानी श र श्र श्रवण श्रमिक द्वित्व व्यंजन क क क मक्का चक्का त त त पत्ता कुत्ता न न न गन्ना पन्ना ट ट टिट लट्टू टट्टू संयुक्ताक्षर च छ छ गुच्छा मच्छर ल ह लह कुल्हड़ कुल्हाड़ी क ख ख मक्खी मक्खन र रेफ र प ऋप सर्प दर्पण र पदेन द र द्र ट र ट्र चंद्र ट्रक